座上也都坐满了人，诶，那我们就开始我们的英国交流吧。首先呢，有请影片的主演，呃，周韵老师，有请。 姜文买了这个电影以后，他一直找不着这个感觉，所以他就一直没有拍。他先拍了张子弹飞，他是先买的《侠影》这个这个呃小说，但后来他一直找不着感觉，他就拍了张弹飞，然后拍了一部《之遥》。他有一拍完《一步之遥》以后，他说：“我接下来拍什么呢？”他其实心里并不知道，但有一天他突然跟我说：“我们俩是在哪儿？我有点忘了。”就一个晚上，他突然跟我说：“哎，我说《侠影》。” 我就把那个把北平的那个夜空站在屋顶上的那个感觉，把它拍出来。就是，如果说屋顶之上一个感觉，屋顶之下一个感觉，你觉得怎么样？那我他当时给我描述的当然是更丰富、更美。我听了以后，我觉得特别好。然后他，所以他最初在我的耳朵里听到的是，他对于这个故事的结构就是从屋顶开始的，屋顶之上。 屋顶之上的江湖跟屋顶之下的江湖是哪个江江湖？然后其实说到这个屋顶，我觉得还挺明显，不知道大家有没有注意到？你就发现屋顶上面发生的故事，其实都是呃比较。 大家说说了一个，说屋顶上有很多黑脸的人。其实屋顶之上，我觉得他我现在理解啊，当然我们没有跟姜文真的是去这种硬后的去探讨过。我个人的理解，他是想传达一种特别有规矩，大家在这个在这个屋顶之上是不需要有法，不需要嘴上说的那种法，但是大家心里都特别有这种，呃，就说我我我喝茶了，我就会。 不用告诉我多少钱，但我的钱一定会留下来给你。然后也有也有也有爱情，也有成长，就是非常干净的。那屋顶之下呢？大家可能说，就像那个廖凡最后最后那场打戏里头，说我们那个诉诸于法律吧， <laughs> 就是嘴里都是聊着这个，然后呢是然后呢他就，但是他干的事儿呢，他就是另外一套。所以说，就是屋顶之上其实还是讲规矩，到屋顶。 叫他更黑色、更荒诞吧。呃，另外这部戏里，彭彭于晏也有很多很多对手戏，能稍微跟我们介绍一下对他整个这个表现？嗯，他我觉得他表现的，他表演的特别特别的好。为什么？就最初去找彭于晏，就是李天然那个角色的时候，其实他有一些很硬性的条件：，第一，他要十五年在美国，然后他肯定有要会说英文的那个背景。 然后呢，呃，姜文想的这个人物呢，是一是一种他内心的恐惧是藏的特别特别深的，所以他要找一个特别阳光阳光的大男孩，就你看见身上吧，觉得他一点毛病都没有，一点恐惧都没有，因为他对于这种恐惧的认知呢，他是觉得，呃，可能身边有一些人，突然之间他就可能去跳楼，甚至他身边最近的人都不知道，他认为那种恐惧是最深的。 而不是说要把它去演出来，说告诉别人，我内心有很多的恐惧。他只有找到了，比如说在天然跟巧红的这段，呃，经历跟遇见里面，他们俩是互相的成全跟互相的成长。其实这两两个人是同一类人，所以这两两这两种这两个人，其实他内心都有一个巨大的恐惧。然后，所以巧红在最后会说：“既然你能做到，我也能做到。我其实早就见过那个人。” 那个人出现过我店里，手里拉着个小姑娘，她是满头白发，所以说明她内心的那个恐惧看到了彭于晏演的那个李天然的时候，他一下子觉得，就说我可以，就是其实这两个人的这种情感的表达，其实如果说他没有爱情，他肯定是有的，但是他那种很微妙的这种表达，是放在内心特别深的地方，特别灵魂的地方。也就是他俩的经历其实是有一些共情。 就是说，其实没有明面上，呃，彭于晏那个角色，他最终要面对他这个复仇的事情，其实等于是帮助小红去去面对他自己心里的那些仇恨和恐惧。对他们说了吗？你才是大夫，我是你的小白鼠。那 <laughs> 那个那个那个那个那个才从来没有。哦，原来是我看网上好多人说。 跟他妈妈对他的影响是非常大的。你你要跟他聊天，你很少听他提起他的爸爸，但是他会就一直会说。然后他把他妈妈，其实他妈妈老小的时候老打他，他在很多采访里都谈过。但他会跟朋友描述起来，你会觉得这个老太太太可爱了。其实这这种情感，他妈妈他妈妈就是一个很独立的一个女性，然后她有非常强烈的个性，然后以至于她会最后会做出很多过激的事情。我觉得。 这个霍姬是他对于社会啊，他会有很多自己的态度，嗯，然后对，所以他这种东西，我觉得对于姜文的整个成长是有很大的影响。就鼓巨他欣赏这种很独立的女性啊，甚至把女性的位置放得很高，她不是装出来的，我觉得她是真的这么认为。他认为女性有天，呃天天然的这种创造力，他一直觉得女性是离上帝更近的。 他那些角色是一个引导他成长的一个设定，肯定挺。对，我有很多人老问我，我说我我对他肯定没有影响，他妈妈对他有影响。然后，其实我们也注意到，在这部戏里面，您的身份其实很特殊。一方面，您是演员；，同时，我们看到开头就看到写的是总制片人，还不是制片。人。就是因为，因为那个我太没专业了，所以，但是呢，有些事儿呢，就是，比如说。 电影它其实经历了五年左右，大概有三年的时间在做剧本，然后呢，在前期的筹备，然后中间有一年呢，我们你看第一场戏是大雪，然后接下来是夏天，然后其实我们还有一个戏是在美国拍的，那整整个的经历是从大概十个月拍摄周期，然后后期姜文又做了将近，因为前前两天刚做完，其实差不多也是一年，就在。 剧组的这种工作其实是一个临时的一种团队，所以大家都是工作三四个、三四个月、三四个月，然后就结束了。那姜文呢，他要写，又要去呃当导演、当演员，然后又对后期他又做编、呃剪辑，所有的很多的事情啊。那其实呢，特别需要有一个人跟他的这些专业的同团队里去沟通。哎，但是所有人如果都要。 等他拿主意的时候，决定的时候会非常的慢，因为有很多事情是等不了的。我是呢，我是得了一个虚名，没什么好挂的。 <laughs> 那确实呢，又做了一些联系上面的工作，所以就给了我这么一个抬头。呃，我是一个，就是，其实我是一个，就是一个，谁跟我合作，我就会觉得别人有很多优点的人。 所以我可能是比较适合做这样的一个，我会看谁，我都觉得他们挺棒的，然后大家跟我工作的时候就会觉得挺开心。的。嗯，然后其实我注意到，其实这个片子英文名叫《This Man》嘛，就是可以对应的。 真没有想过这这个问题，就是我觉得其实，呃，姜文的电影他的角色是比较多重身份的，像蓝青峰，像朱潜龙，然后包括呃李天然，包括包括乔红，他都是，就是说都是双重身份。那么每个人都有一个隐藏的自己。我如果觉得如果呃要对应着这个黑人漫来理解的话，我想可能是另外一个自己。 起码他是想要去掌控这个这个整个这个局嘛，他不一直都在设一个局嘛。其实他写呃这个的时候，我我知道他脑子里其实有这么一个人物。那这个人物，嗯，其实有两个视角可以看这个电影，一个是蓝青风的视角，一个是李天然的视角。那如如果有的人会说李天然的视角，呢，就会比较简单了，他从从。 嗯，有仇，后来到复呃到回国复仇，然后中间他其实要面对了他的恐惧，然后他就复仇了。然后你那个，呃，蓝青峰的这个视角就可能就是国家，那个是家，这个是国，可能有两种这样的身份在在 double 里去讲这这两个人物的关系。那这个国这个呢，就是在一九三七年的当时的北平。 其实全民抗日，因为中国即将面临着一呃七七事变以后非常有灾难性的一个大的事件，所以他其实是呃蓝青峰这个角色是承载了这个国家的这个这个命运的。嗯，感就是就是我我发现是它里面本身它是想设一个特别大的局，就发现那个局后来已经不是他所能控制，最后就对，如果他能控制就没有七七事变了。 刚开始就他找到那个太爷的那个画像的时候，他们就跟他说过这场戏。其实这个他这个角色其实挺荒诞的，他的那个命运感挺好玩的。就是说，讲一个，其实这这这条线的核心是说，当你说一次谎谎言，跟你说一万一万次的时候，是完全两种状态。到最后，他其实相信了，就说你最后最后，其实彭于晏李天然问他的这个问题，他觉得我没啥事。 还在那，还在那说。其实你你也可以说他在说谎，你也可以说他相信了这个。对，反正就是起码在大家的眼里，很多时候他像是一个好人，包括他要去表演一场杀那个那个。其实是是讲没有好人和坏人，立正立协吧，就是看你怎么去看待。因为好的角色一定是立体的，一定不能单面。的。 跟那个周云老师。 第一是当兵的丈夫，而且生两个儿子，其实对应的是南青峰的身世。 <laughs> 所以说，我想问一下，为什么，呃，你怎么理解说那个影片里面对于南青峰这个角色与小红这个角色之间的关系，以及是，呃，其实我那个最后有一个遗憾吧，就是因为那个小红最后其实没有跟女朋友在一起，我觉得你能那个是不是讲兰亭风起？ <laughs> 我觉得应该不是，因为我想说一下，您理解说那个乔红这个角色与两个男主之间各是什么样的关系？所以我想，我不先回答你第一个问题， <laughs> 呃，因为这两个联系没有任何关系，但是因为呃，其实我演的那个人物是有原型的，呃，时间俏是有原型的，就当时。 《侠影》那本书里也提到过这个角色，是在那个年代有一个叫那个传传奇，非常传奇的女性，她就有两个孩子，然后，所以我当时讲我那个身世的时候，是在讲讲这么一个故事。然后第二个是什么来着？就是你怎么看待那个小红与李天男之间的感情？呃，我我因为我我特别觉得那是一个很灵魂的东西，因为。 有的人认为是伤感的，有的人我，可是我自己觉得是浪漫，因为这是这是最好的结局了，嗯，因为我觉得这个女性非常的独立，然后她能在这个时候她明白了，然后她自己自己走了，我觉得很潇洒，谢谢。 其实我觉得第一个呢，肯定这个是姜文的电影，啊，我觉得因为他怎么说呢？他把这这个故事写成写成他现在想要的，我觉得可能是就像你说，你期待着这个故事可能是按照前面那样的一个发展，然后最后突然变成了呃不是你想要的一个发展。那我觉得呃就是有两个，就是你的预期是在那儿，他可能往那走了，那就是非常。 呃，姜文的电影，那我觉得这是要去，呃，享受他的这个姜文的世界吧，因为他是很完整的一个电影世界。这是第一个问题，呃，第二个问题是什么来着？哦，影评人那个其实是这样的，因为姜文跟史航吧特别熟，然后呢，史航老老是要要说你能不能给我演角色，他特别好演戏， <laughs> 真的真的就是，其实这个角色完全是因为。 史航非是非得要演，然后说老姜说那你就写一个，然后呢，他是他他就后来他自己写了，写了姜文就把他搁进来了，因为原来演我那个旁边那个人是我们的摄影师谢征宇，最后呢史航就写写了，其实这个人物的那个反转也是到最后有一场戏，其实那场戏对我挑战特别大，因为我就是我看到那个史航演的那个潘公公死的那场。 这场戏其实，我当时为那场戏，前的晚上我都睡不着觉，因为为什么？他就是老姜的那个电影，他特别需要那个感情，突然从零到一百一百，因为他很短的时间，他要马上从没有眼泪看，因为他判断他死了，然后他突然那个情感特别高，因为他特别心疼，他其实已经失去了亲人了，他这个人是跟他相依为命的，然后我当时就就是。 就是觉得哎呀，这这个怎么办？我的那个哭点是没有的，我特别害怕哭。但但是后来，我还挺高兴，我第一场就哭了。完了，他刚推到我，推到我的前面说，焦点虚了，再来一条。 <laughs> 我当时快快快不行了，然后我就忍着那眼泪，我说这情绪性。然后姜文又说，说不行，你这哭完了哪算？姜从看到他没有哭，倒有慢慢慢慢的眼泪要滴出来。 我我觉得这个对于我来讲，我我那天在首映的时候说，我好像进步了，就看那场戏，我说哎呀，我能演哭戏了，谢谢。 院子好像是姜文家后面的那个院子，然后就他那个很多电影都是取景在十一号。呃，其实他取景不是十一号，但是他用了那个名字。嗯，就是因为看到那个就是样子都很像。那他可因为我们呃那里头的内景全是我们后来搭的。 想问一下，就是首先就是想听说您们是，呃前几天第一次看到这个成片，想你对李伟杰老师的这个剪辑评价一下，然后还有第二件问题就是说，看您在这个剧中的角色头发头型有好多变化，比如有两个比较呃披披着头发，还有就扎起马尾，这个有没有故意的一个设计？对于这个他的角色一个心理变化，还有他当时一个成长，稍微解读一下，谢谢。 这个其实是即兴的，就是当时演的时候，呃，因为我不是开着摩托车嘛，从那个把李天然接过来，然后头头发是散的，然后我当时就觉得，其实这是演着演的时候有感觉了，然后就拿了一个筋儿，然后就扎上了，其实是即兴的。然后我觉得这个电影的剪辑很好，我不知道大家是怎么想的，因为它很多剪辑点，就是你看它这种剪辑点的衔接。 有很多很多的地方是很微妙。 呃，姜文他拍电影嘛，他都有小说，差不多都有小说哈。但是他一般就看一遍，然后呢，他其实就再也没动过那个小说。其实他可能有一个东西，让他的那个脑洞有了感觉，但他最后的整个创作。其实之前的《让子弹飞》，包括《太阳照常升起》，还有《鬼子来了》，还有那个《阳光灿烂的日子》。如果你要看看小说，还有再看他的电影，其实是完全不一样的，对。 其实他可能更多的是在表达他想要表达的东西。谢谢。OK，那时间有限，那我们今天的活动先结束。在那个曾老师那个走之前，请那个到第一排红龙合影好吗？嘛，和小姐一块，可以坐在第一排那个红色的那个位置。可以可以 OK，然后就可以坐在你的上置。好，然后看一下咱们咱们摄影师这边。